ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى Bijahika ya Allah Birahmatikal wasi'ah Ya ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ظلمنا وعوفنا واعف عنا وعلى طاعتك سكرك أعنا وعلى الإيمان والإسلام بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين ارحم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعفنا واعف عنا والإسلام تغار بحال بعد سيدنا أبو بكر الصديق ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى توفنا وأنت راض يا حي يا بحليفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا وعافنا وعلى الإيمان والإسلام جمال توفنا بحلفة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك سبرك عنا وعلى الإيمان والإسلام زمان توفانا بحلمة سدرة الابتيام بالظالم برب الله وجهه وعن كل سحاب رسول